suv berlar hech kim qilmagan ish qilamiz e? bugungi obzorimiz Galaxy Z Fold 3. To'g'ri o'tgan yili chiqqan bu telefonimiz e, hozir e, Z Fold 4 chiqqan. Uni bilan buni farqini nimadaligini gaplashamiz. Abzorimizdan boshlashdan oldin sizlarga bir narsani aytaman. Kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing, kommentariya yozib qoldiring. Kanalimizni ko'tarishiga hissa qo'shgan bo'lasizlar. ko'rayotgan bo'lsanglar hamma telefonlarga o'xshamaydi bu boshqa telefonlarga e, qaragan ajralib turadi bu ham bukiladi ham e, oldida ham ekrani bor oldi ekranidan ham foydalansanglar bo'ladi dizayniga keladigan bo'lsak ekrani amoled ekran yetti olti dyum bir yuz yigirma gersda ishlaydi hdr onni поддержка qiladi и olivs o'n funksiyasi ham bor endi protsessor Snapdragon 888 faqatgina Z Fold 4 da Gen 1 protsessori farqi faqatgina shunda 5 nanometr i 12 giga azu obyomi joyi 256 talisi bor 512 talisi bor a Z Fold 4 da 1 terabaytgacha iborat Hosila o'ylashingiz mumkin, ekrani katta, buni batareykasi kichkina deb o'ylashingiz mumkin, lekin batareykasi kichkina emas, 4400 amper, 25 vattda zaryadka oladi. 25 vattli zaryadkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu Case brendga murojaat qilsanglar, sizlarga skidka narxda, arzon narxda qilib berishadi. Hozir orqasiga ko'z tashlasam, 1 2 3 3 ta kamera, oldida ham kamerasi bor, и bu tarafda ham kamerasi bor. 5 ta kamerasi bor ekan, shu kameralarni sizlarga tanishtirib o'taman. uchta kamerasi ham 12 megapiksel ekan основной kamerasi ham telefoto ham и sherik kamerasi ham 12 megapiksel oldida ikkita selfi kamerasiga keladigan bo'lsak oldi e, kameralari ham 10 megapikseldan ekan endi bu telefonimizda e, olingan rasmlarni videolarni ko'rsanglar bo'ladi lekin oldindan aytib qo'yaman 4k formatda yozilgan 60 e, ta kadr oldi kamerasi ham 4k 60 ta kadrda yoza olar ekan ko'rsanglar bo'ladi kачествосini mana hozir galaxy z fold 3-imizda 4K e, 60 oltmishta kadr syomka qilyapmiz yurib olyapman sifatlari yaxshi Aylana zo'r ko'rsatyapti ham yaxshi sifatlar ko'rayotgan bo'lsanglar oldi kamerasi ham 4K 60 kadrni uzyapti sifatlari ham judayam yaxshi ko'rayotgan bo'lsanglar ranglarni yaxshi ochib beryapti judayam yaxshi bizada 5G tarmog'i bor NFC ni ham поддержка qiladi eSIM ni ham поддержка qiladi faqatgina bitta sim karta nano sim tushadi sd karta mikro sd qo'ya qo'yamizda lekin o'tagani поддержка qiladi sizlarga eng qiziq joyi narxi hozirgi kunda 1450 dollar turibdi bu telefonimizni sotib olsa arziydimi degan haqiqatan arziydi desa ham bo'ladi chunki ham planshet qilib ishlatsangiz ham bo'ladi ham telefon qilib ishlatsangiz ham bo'ladi yaxshi tarafi uyinglarda bemalol kino ko'rib yotsanglar ham bo'lar ekan bu telefonda hammaga rahmat kanalimizga obuna bo'ling videolarimizga like bosing bugungi telefonimiz Galaxy Z Fold 3 bo'ldi